Assalamualaikum pemirsa Di video kali ini aku ingin membuat kecok teror khas Indramayu Dijamin mantap Bahan-bahan yang diperlukan di sini ada 1 kilo teror ini Kemudian 9 buah cabai rawit setan 9 buah cabai merah 1 siung bawang putih 9 siung bawang merah dan 5 ruas kencur 1 buah kera santan instan terong yang ukuran 1 kilo tadi kita cuci terlebih dahulu dengan air yang mengalir sampai bersih pemirsa kenapa aku mencuci selalu menggunakan air yang mengalir karena supaya lebih higienis kita kupas dulu batangnya kursi pemirsa Oh iya pemirsa yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya kita siapkan alat untuk mengolah. kita beri sedikit garam terlebih dahulu aku mengulek kencurnya sampai halus kemudian kita masukkan cabenya sampai halus juga lalu kita masukkan cabai merahnya bawang putih dan bawang merah kita siapkan langsungnya ya pemirsa lalu kita masukkan 1 kilo terong yang tadi sudah kita cuci kurang lebih 5 menit ini ya pemirsa sudah cukup lukusnya sekarang kita angkat ya kita sumir-sumir pemirsa kita tumis bumbunya pemirsa kita aduk-aduk lalu kita masukkan santan kara kemudian kita masukkan terongnya aduk-aduk sampai bumbu tercampur tambahkan sedikit air tunggu sampai mendidih Nih pemirsa gecek terongnya sudah matang Kita pindahkan ke mangkok Hmm Villa Gecek Terong Indramayu. Pasti sedap. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya pemirsa. Selamat mencoba.